шиг нүмөр тэ ави ха халуун энгэрдэн эрхлэн тэмүүлж буйна нэмэг авшвиг өрөөд тэ бурхан заяа Амин зүрхнээсэн тасран ургасан аллаг цэцгсэн билбэ билэби алт шиг сайхан инхри хайранд тань ардуулж өсөлөө дөө ичмин дэ гэж хоёр минь холын азраас чимээ чагнаа хайраа үстэ өгсөн авиж хоёо